day! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, panibagong DIY na naman ang ituturo ko sa inyo. Ito yung DIY hair treatment. So without further ado, let's get started. Intro, pasok! So, kung napanood nyo yung previous video ko, yung DIY hair color, metallic gray. Gray na gray to. Nag-fade yung kulay. Sinong may alam kung paano ibalik yung kulay? Please comment down below. Ewan ko pumutla siyang ganito. So, ngayon, dako na tayo sa main topic ng video na ito. Ito yung mga mga gagamitin natin. Conditioner at suka. Kon suka. Bali, hindi ko na siya, hindi ko na ipapakita kung paano ko siya in-apply. Bali, sabihin ko na lang kung ano yung effect sa buhok ko. Kasi, highlight dito yung mga gantong nagpakulay ng flat feet. Or na-dry na dry yung buhok mo, yung sobrang hindi mo siya masuklay. Oh, no! Pero dahil gumamit ako nito, lumambot ulit yung buhok ko, tapos wala ng konti o nabawasan yung pagiging dry ng buhok ko. Sobrang effective niya. Sobrang mura lang kasi 6 pesos lang to isa. Tapos, yung suka, magkano lang, may sobra pa. O, paghaluin nyo lang. Tapos, i-apply after, sabihin na natin 30 minutes. Tapos, sa ango panlawan. Ito yung magiging effect niya. First, ano lang to, first, first time kong ginawa pa lang. Ganto na yung effect niya. Ano, pat patuyuin nyo lang siya sa electric pan. Huwag sa mainit na blower or blow dry para hindi lalo mag-dry yung buhok. So, ayun. Minaplay ko siya, tapos minasage massage. Tapos, iniwan ko siya ng 30 minutes at saka ko pinanilawan. Sobrang dry niya kasi tapos pag sinusuklay mo siya ganyan, parang nagbubulbul yung mga buhok ko tapos naglalagas. Pero pag yung ano, yung suka, ginamit mo, maganda yung suka kasi nanonutralize niya yung buhok. Kumbaga, pinapatay niya yung effect ng gamot. Umabalik yung dating ano ng buhok. So, ayun. Tapos, lalagyan mo pa siya ng conditioner. Lalo siyang lumalambot. Pero, yung mga <laughs> nakakaalam dyan, paano po <laughs> balik sa pagka-gray to na hutlay. Eh. Metallic gray yung ginamit ko dito. gulay niya. So, ayun. Araw, hindi naman kahit hindi mo siya araw-arawin. After mo once a week or twice a week mo lang gawin, pwede na puros, ano na siya, no? conditioner. Tapos, pag nag-oily na siya, pwede mo siyang shampoo tapos conditioner. So, ayun. Ito yung naging effect niya. Ang ganda-ganda niya tapos ang mura-mura pa. luck. Bye!